V I T E. Hahaha. Hahaha. Tadi saja. Apa eh? Kepala pening. Oi, tak tahu balik. Mungkin rambut panjang. Ni aku malas rambut panjang eh. Mesti pening. Hari kedua training, selang sehari ya training. <laughs> Hari yang tak ada motivation. Hari pertama badan dah barai macam lepas accident hari kedua ni memang hantar larat Cuaca tak mengizinkan Member tak ada Muzik tak ada Apa pun tak ada <laughs> Sebab tu aku on camera Sebab kalau kita rakam Kita akan training Kalau kita boring Training b-boy Kita kena cari satu cara nak training Cari game ke apa ke Nak bau Apa ada game tadi Tak ada buat challenge lah Bawa training <laughs> Lepu muzik tara Bunyi motor bunyi Highway Pakasap tu lah Bunyi eskelator <laughs> Tengok belakang eskelator Yap, aku zoom. Haa Itu eskalator Dia bergerak sekarang dah dekat aku 12 Tak berhenti-henti lagi Tak tahu aku apa dia berhenti Selalu berhenti je Hari ni tak berhenti pula Mungkin sebab esok cuti Dia overtime lah <laughs> Idea Idea Idea apa? Tak apa? lah Ha? Tak tahu Apa benda? Challenge lah Apa challenge? Game of Vitals ke? Sekejap eh, Kaki mana kejur apa aku tengok itu Red Bull ada lah, buat satu game dia macam skate lah game of skate siapa dapat SKAT eh ha. dia kalah dia menang menang lah menang ha. dia kalah ha? sebab dia dapat dulu oh ha, dia macam mana macam <laughs> ni ya dia dapat dulu lah selaku skate macam aku lawan kau kan ha. aku buat skill kau tak dapat buat kau S ha. ha, siapa dapat sikit juga maknanya dia kalah ha, maknanya macam itu dia buat break B-R-E-A-K tapi ada orang komen kat ibu tu benda ni patut call bite, biters betul tak? Ramai suka buat seorang ha, Sebab buat seorang Okey, kita akan buat biter sekejap lagi Sampai so, ha? Sampai Sampai Sampai Sampai Sampai Sampai Sampai Sampai Sampai Sampai Sampai Sampai Sampai Sampai Sampai Agaknya belum start sudah sakit. Sudah tegang. Jom jom jom. Jom jom start start. Okey, kita akan poju siapa start dulu. Ha, penting batu aja. Penting batu tadi. <laughs> Okey. Eh, buku tu. Buku batu tu lah. Betul ha. Dua, tiga. <laughs> Aku start dulu. Tiga, tiga. set lah. Okay, aku start. Kau mikir Okay. Aku dah ingat. Aku buat apa? Haa, ah, buat apa yang aku buat ni. Okay, enam. Kau pula buat aku ikut. Stop. Stand. Nak baru? betul Milo Kesel Bunyi Tak Easy Kita main hard sikit Okay Oh, Ya Murat Weh, mate, jatuh freeze Ya, come on <laughs> B nampaknya Tu Dah Tu, tu Ha? Tiga Sini tak faham Elbow Ya Elbow ABB Nah, kita buat clean sikit aku kan mampus baby eh kau okay, ngam walaupun tak clean tak apa kau kau pula kau buat aku tidur mainnya set sing kau ini eh apa tu Oh, skill ke? Kau touch lah skill apa? Skill lah Okay, Ingatkan tak agak Oh, mohon Haa Tak pergi pergi. Aku pergi simple Mesti tak boleh Boleh 그 어. 이제 나 이제 까고 까고 오늘 비스야 Oui, on va q u a d Ayo. Oh, e t u l e t u l Betul lah. Oh, betul. Naik apa please macam b e Okey, Kau pula buat? Ha? Kau pula buat aku dulu. Kau buat. Hari yo. Oh, training ni. Challenge. Hey, <laughs> baby. Tak apa, aku try Ini Ini Ini

kau. <laughs> Ha? Tak geli kot. Tak geli. Boleh, boleh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Shoulder, handstand, handstand. Adakah boleh buat? Sudut je nak Sudut eh? ha. <laughs> Nampaknya sudah Ai <laughs> Wah, apa banyak apa ni ah, main Please, please saja. Ah. Ten ini Gila Dia macam rasa keras Konkrit tu dia lah Take it Boleh lah tu Empat Okay, jalan Kena tak ingat tu Ingat pun tak ada ど kaki lain tu? Haa Haa Haa Haa Haa Dia kena hmm. sekali cuba Biar biar lah. ya B I B A. <laughs> Oh, ini. Tak. Ego tak ada, ego tak ada. Walaupun tak clean tak apa. Lah. <laughs> Tak ada. Tak ada cuba kat kepala Boleh lah Dia pun landing macam tu kan ni Mati yang tak boleh lah Satu Kita tengok benda Ya Tiga Kalau pun boleh buat try lah Dah you Sweep, crop Kaki satu keluar belakang Spider ke crop? Haa, ah, spider Sweep, crop Tai Tai Tai Tai Buat delik terlepas Oh, Sean Tai V, i t bit E, E apa E?

Raja Raja VI eh? Sekejap lagi <laughs> Nampaknya BIT BIT Bit Bitcoin eh Batu eh Mr. Fomi Mimi Ui Apa tu? Freeze Nanti tanya Freeze Nampaknya BIT Raka kau tengok nanti lagi <laughs> Lebih ke? Tiga kan? Tiga kan? Eh? Ini mana eh? Ini? Apa? Salah Hmm Ha? Ini? Ini apa depan? Oh! tak apa-apa tak apa. R tak apa Main cheese ke kawan ah? Please? 旁边哦。完了。哈哈哈！好烦！不是这个，不是这个，不是这个。我就是，等一下，等一下。哎呀！ kata dia ni pada B yo tai tu ni tiga tai Elbow dan tapu tas. Wah. Ha. Eh, cheese ya. Eh. <laughs> Teh. v i t e Нет, не ему. Sudah R Satu lagi S <laughs> Kita nak pergi apa? Okay. Nampaknya saya menang Biasalah Kadang kita kat atas Kadang kita kat bawah <laughs> Sebenarnya boleh Tapi kaki dah krem <laughs> Dah tua ma Saingan hebat Tengok popular Ini dah cara training <laughs> Kalau korang Malas training Buat game Krem ui ha. At least kita Popolo Dan Training minda Krem ke apa ha, Itu belakang cerita Sebab kita jarang training Warm up pun kurang Krem tu datang Pak Pam-pam je lah